Jazão, meu primeiro e meu último. Ama, onde está o meu marido? Em casa da filha de Crionte. Disseste em casa de Crionte? Em casa da filha de Crionte. Talvez neste instante ele abrace entre súplicas o joelho dela. Por mim e pelos filhos que ele ama. <laughs> Ama, choras ou ris? Senhora... Ama, traz um espelho. Esta não é Medeia. Chazão? aqui não sou desejado. Que a morte me leve. Gisão. Não tiveste saudades minhas? Nem a tua voz me chamou, nem a de um escravo, nem as tuas mãos ou o teu olhar. Que queres? Morrer? Já ouvi isso muitas vezes. Este corpo já nada significa para ti. Queres beber o meu sangue, Jazão? Quando é que isto acaba? Quando começou? Antes de mim, o que eras tu, mulher? Ideia. Deves me um irmão, Jazão. Dei-te dois filhos por um irmão. Te matei e pari. Eu, a tua cadela, a tua puta. Eu, o degrau de escada da tua glória. Ungida com a tua merda e com o sangue dos teus inimigos, com o qual celebraste a tua vitória sobre a minha terra e o meu povo. Tamanha foi a minha traição. fui até à minha nova pátria. <laughs> Cega às imagens, surda aos gritos. Fui eu. Até teres despedaçado a rede tecida, com o meu prazer e o teu. Foi a nossa morada. Agora é o meu exílio. Sobre os lábios. <laughs> a cinza dos teus beijos. Entre os dentes, a areia dos nossos anos. Sobre a minha pele, o meu próprio suor. O fedor de cama estranha. Um homem dá a sua mulher como despedida à morte. que a minha morte não tem outro corpo senão o teu. Quem me dera poder arrancar-te com os dentes a tua puta com o qual me traíste. Traição que foi o teu prazer. A quem amas mais? Hum? Ao cão ou à cadela? <laughs>

O teu novo amor há de trajar como se for a minha pele. Assim estarei perto de ti, perto do teu amor, distante completamente de mim. A noiva é jovem. Com que firmeza se estica a sua pele, não desgastada pela idade nem por nenhum parto. Sobre o seu corpo escrevo agora o meu espetáculo. <laughs> Quero ouvir-vos rir com os gritos dela. <laughs> Cravai os vossos dentes no meu coração e ide. <laughs> Carne do meu coração. Minha memória. Torrem o sangue das vossas veias. Hoje é dia de pagamento, Jazão. Hoje, a tua medeia cobra as suas dívidas fui eu antes de um homem ter feito sua mulher.